んぴょん先生こんにちはアロナチャンネルのお時間ですはい夏も終わっちゃいましたしもうすぐお月見のシーズンですからねぴょんぴょん今日はお月見モードのうさぎアロナちゃんです全体的にうさぎアロナちゃんですよ見てくださいこのぴょんぴょんのうさぎちゃんポーズそれに 普段からつけてる私のこのリボンもどことなくうさぎちゃんっぽくないですかぴょんぴょんそしてもちろんお月見のうさぎアルナちゃんなのでお月見団子が食べたいですぴょんえそんないつもと変わらないねみたいな顔しないでくださいあそんなもう帰るかみたいな雰囲気やめてください ウサギなので普段と違うところだってありますえっと、うん、ウサギは寂しいと死んじゃうので今日はお月様が出るまで一緒にいてくださいぴょん